አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? እንዲሁም የምትገኙ ሚዲያ ታዳሚዎች የአላህ ረህመትና የአላህ ዝናብ ያላችሁበት እናንተ ላይ ይሁን። ዛሬ ራሴ የወደድኩትና በጣም እየጠቀመኝ እየተጠቀምኩም ያለው አንድ application አለች። እቺን ደግሞ ማታውቁት ሰዎች እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ለምን እኔ እየተጠቀምኩ ስለሆነ ቤት ላይ ልጆች የሚጠብቁ ልጆች ሰው ቤት ማለት ነው እና እናንተ በጣም ጠቅማችኋል ብዬ አሰብኩኝ። ለምን ምናልባት ልጆች ልናጫወታቸው እንችላለን። ራሳችን ደግሞ የሆነ ፊልም ወይ YouTube ውስጥ ገብተን የሆነ ነገር ውስጥ ገብተን ወይ ቪዲዮ ውስጥ ገብተን ጋለሪ ውስጥ የሆነ ነገር ልናይ እንችላለን። ያኔ ወይ screen ኑ ሳይዘጋ ልንተው እንችላለን። ወይ ለሆነ ጉዳይ የሆነ ነገር ልናመጣ የሆነ ነገር ፈልገን አስቀምጠን ልንሄድ እንችላለን ተጠርተን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ልጆች እንዲጫወቱ ለልጆች ሰጠ። የዛኔ አንድ ሰው አንስቶ ምስጢራችን ሊያይብን ይችላል። ምክንያቱም screen ስላልተዘጋ ማለት ነው። ሰው እኛ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? እቺን application ተጠቅመን እያንዳንዱ ላይ ቁልፍ ማድረግ እንችላለን። የፈለገንም ያን መዝጋት የፈለገ ነው። ለምሳሌ እንደ BOTIM፣ እንደ WhatsApp፣ እንደ ቴሌግራም፣ እንደ imo እንደዚህ አይነት ነገሮች ሚዲያውን፣ messenger ኡን ከሰው ጋር የምናወራበትን application ኖች እና ጋለሪ ቪዲዮ ሆነ በቃ ሰው ማየት የማይፈልግ ሰው እንዲያይ የማንፈልገው ነገሮችን በቃ ቁልፍ እናደርግባታለን ማለት ነው። በዚች application application ኑ የምታገኙት ከ Play Store እንደ ማንኛውም application ከ Play Store ነው የምታወርዱት። AppLock ትባላለች። በነገራችን ላይ እኔ በራሴ ስም መነሻ ነው የዘጋሁት። የፈለጋችሁ መዝጋት ይችላል። ከፈለጋችሁ በቁጥር ከፈለጋችሁ በ pattern ም ከፈለጋችሁ በአሻራ በፈለጋችሁ መዝጋት ትችላላችሁ። ነግን ግን W ብዬዋለሁኝ እኔ ስላወረድኩት ያንን አሁን ማውረድ አስፈልግም። ያው ቀጥታ እንደ ማንኛውም application ከ Play Store ነው የምታወርዱት። እኔ ቅድም ከፍቼዋለሁ፣ ምክንያቱም እናንተ እያያችሁ ዘጋለሁ ብዬ ነው። በ W ነው በ W ነው የሚዘጋው። W እኔ በ W ወዛ ስለዘጋው አሁን እሱን እዚህ ጋር ቁልፍ የተከፈተች ቁልፎች ስላሉ ቁልፎቹን ብቻ ጠቅ አድርጌ lock ማድረግ ብቻ ነው። ምሳሌ Botim እንዳረጋለሁ lock አረኩት Botim ኡ። እሺ ከፈለኩ ደግሞ call recorder ኡን ሰው እንዳያዳመጥ ማን ጋ እንዳወራሁ ድምጽ ማለት ነው ዘጋለሁ። Okay WhatsApp ውስጥ ከፈለኩኝ WhatsApp መዝጋት ይችላለሁ፣ ወይ ደግሞ ጋለሪ የፈለኩትን ነገር okay gallery እንዘጋለሁ። Okay አወጣለሁኝ። እቼ check አደርጋለሁኝ። Okay ተዘግቷል አልተዘጋም። ካልተዘጋ check እናደርገዋለን። ያው Botim ኡ ተዘግቶልናል። ያው አሁን ያኔ ስልካችን ክፍት ነው፣ screen ኡ አልተዘጋም ግን የፈለገነውን ላይ ቁልፍ አርጌ ነው የፈለኩትን ላይ ቁልፍ አርጌ ያለው ይሁን የሆንቦት ነው። ለምሳሌ ይሄው እንደዛ ራሴ ብቻ ነው የሚከፍተው ማለት ነው። Okay እንደዚህ ሰው ደግሞ አይቶ እንዳይከፍትብን ያ እኛ ብቻ ነን የሚከፍተው። ዘግቼ ያለው አልዘጋሁም አልዘጋሁትም። ሌላ ምን ነበር የዘጋሁት? call recorder call recorder አዘግቼ ያለው መሰለኝ ኦኬ ይቺ ዋና ኦኬ፣ እዚህ ውስጥ አገኛለሁ። recorder ኡን ዘግቼ ነበረ፣ አልተዘጋም ማለት ነው። ቆይ አልዘጋሁትም። ዘግት እጄ check አደርጋለሁ። ምንድን ነው ያልተዘጋ? ይሄም ራሱ ይዘጋል ማለት ነው። አልዘጋሁትም ማለት ነው። ኮልድ ሪኮርድ ዳለ okay አልተዘጋም። ዘግቼዋለሁ። check አደረገዋለሁ። እመለሳለሁ ወደዛ። Check ማድረግ አለባችሁ። አንዳንዴ ተዘግቶ ያልተዘጋ አሁን ተዘግቷል። አሁን ተዘግቷል መግፋት ይችላለሁኝ። ማን ጋ እንዳወራሁ ሰው ማየት ሰው ማየት የለበትም። እኔ የራሴ የራሴ ምስጢር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ማን ጋን ያወራሁት okay አሁን አይደለሁም ሰው መጥቶ ሊያብኝ ይችላል። ቆይ ቆይ ቦካሮ በአንድ ነው ቲያማ አያችሁታ ከማዘር ጋር እያወራ ነበረ እና እንደዛ አይነት ነገር ሌላ ከሌላ ሰው ጋር ደግሞ አውርቼ እንደዚህ ማለት አሁን ማዘር ጋር አወራሁት። ቦካሮ ባንጅሮ ምቲ ወይ ደግሞ ዝናብ እየዘነበ አይደለም ወይ አሁን ብዬ የጠየኳት ነበር። ያው እንደዚሁ ሌላ ነገር ምስጢርን ባወራ ሰው መጥቶ ይሰማኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚች application መዝጋት ይችላል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል እና እንደምትወዱ ተስፋ አለን። እንደምትወዱ አሳየዋቸው ማለት ነው። ከወደዳቸው ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ደግሞ እንደዛው አስፈላጊ ነው ብዬ ያሰብኩትን ለሌላ ጊዜም በሌላ ቪዲዮ እመለሳለሁ። እስከዛ ሰላም ቆዩልኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መሰላማ